Dans la vie, dans la vie, dans la vie Tourner, tourner dans le vide C'est ça ma vie Tourner, tourner dans le vide Kilo dans qu'il Kilo soit table J'dis aïe aïe aïe aïe aïe Mais les gangs est dans le way way way Jeune, jeune, jeune Qui squatte le territoire de la ville Sur la tête de Wam Que je vis prince de la ville Je suis entouré que des ennemis Je suis entouré que des ennemis Bah ouais mon ami La vie est difficile Si t'as pas de bif Si t'as pas de bif C'est que t'as une drôle de vie T'as une drôle de vie possible. pussy pussy Tourne, toi dans le vide Tourne, toi Tourner, tourner dans le vide C'est ça ma vie Tourner, tourner dans le vide Posé en bas Sur le raté Mes OG, mes OG sont calibrés 100 000 dans le quartier J'ai pas fini de mailler, mailler j'ai le respect, mes principes pour vous enculer. J'suis sur le terrain, j'bibis toute la nuit. Tu veux jouer, on va jouer On sait même pas qui va se filmer en dernier J'ai des shooters, on va te shooter Bah ouais mon ami La guerre n'est pas finie Mais les gangs dans le squat, Mais gangs dans la pyramide Tournez, tournez dans le vide Tournez, tournez, tournez Tourner, tourner dans le vide C'est ça ma vie Tourner, tourner dans le vide